kali yang sana itu dulu saat bapak di tanam karet sih betul-betul ini tanah ini kita punya saya atas nama tua adat dan ini saya lindungi tanah adat marga mahu besar iya nah. dan kami ini dulu tuh bapak tua bapak tua Teho kakak nabos punya orang tua memang dia cari makan di sebelah sana tapi bukan orang suruh bapak bapak kok jaga tempat yang sebelah sini bapak tua kok jaga di sebelah sana supaya jangan sampai artinya supaya jalan itu selalu ada bersih jadi kalau orang memprotes saya, memprotes kita dan kita punya anak-anak, kita semua. David Tondua itu salah satu saksi. Saya terus sendiri kan salah satu saksi untuk saya, untuk kami. Karena dulu kita mau tolak perahu kita datang cari makan di sini. Siapa bapak dia tanam karet di simpang itu. Waktu doster masuk itu busur ini lokasi ini, orang kita tanam karet. Ada nanas. ini saya bukan cara tertipu, bukan saya mimpi, tapi batu-batu ini kita punya tanah. Ini lurus yang ini nih, sok ada di sana. Sok. Ini batu-batu sok. Tempat itu sok, lagi kok bilang begitu. tidak mereka untuk menyaksikan kami punya papan nama yang kami taruh di batas tanah ini, jadi bukan kami sendiri. Mereka juga termasuk bantu kami di sini eh, sebagai kepala suku dan Bapak Kab sebagai saksi daripada kepala suku dari Manjar. Ini kami punya Bapak Kepala Suku khusus kami Marin Biananim. Ini Bapak Nabas. Kami keluarga termasuk ini kami punya salah satu orang tua dari kami marga Mause ah ini salah satu juga Bapak Nani ini kalau memang orang uh, tidak yakin dan tidak percaya bahwa ah, itu orang muyu tapi sebenarnya tidak bukan kami sekarang anak-anak ini yang mengambil keputusan bahwa Nani kok masuk dalam keluarga kita keluarga Mause tapi dulu uh, kami punya cerita sedikit sejarah tentang Nani Bapak Nani ini khusus keluarga uh, eh, Kondomo yang ambil itu bukan kami, tapi kami punya tete. Kami punya orang tua. Jadi Bapak Nani, khusus keluarga Konomo, mereka sama-sama kami akui bahwa mereka punya hak juga sama dengan kami Itu saja yang perlu saya sampaikan sehingga ini perlu jelas sehingga orang tidak perlu tanya-tanya kenapa Nani itu selalu ada kegiatan dia selalu ikut. Tapi itu memang keputusan dan itu memang sudah dari dulu, dari kami punya orang tua-tua. Kami tidak karang kemarin, kami tidak bermimpi ini hari, tapi tidak. Itu memang sudah dari kita punya orang tua-tua. Itu supaya semua jadi tahu, pada saat ini saya perlu jelaskan itu. Itu saja, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan kami ini tidak sebatas sampai di sini saja tapi akan akan kami lanjutkan sampai dengan tanah-tanah yang betul-betul masih betul-betul hak milik kami marga Mahuze, kami akan lakukan dan kami akan buat seperti ini. Itu saja. saya sebagai kepala ah, suku Muyu Mandobo Jair Ayu saya jadi saksi menjadi saksi untuk marga Mausi karena kami semua turut hidup di sini dan kami mati nanti kubur di sini di, di tanah Mausi jadi kami juga turut mendukung untuk tanah Mausi itu saja terima kasih asas menandakan bahwa ini kami punya batas tanah antara marga Mahuse dengan marga Ndiken. Jadi betul-betul ini kami sudah taruh uh, tapal batas ini tidak boleh lagi orang ganggu kami, tidak boleh lagi orang bilang kami salah, tapi ini betul-betul kami yakin dan kami percaya bahwa tanah ini batas di sini. Itu saja uh, pembicaraan atau komentar sedikit dari saya uh, dengan saya punya ketua marga dengan beberapa saksi-saksi yang lain mereka menyaksikan kami. Itu saja uh, sedikit komentar saya. Kami percaya bahwa di depan kami gereja ada dan kami percaya Injil. Tidak boleh takut siapapun. Ada pemerintah dan kami percaya bahwa ada gereja yang melindungi kami. Itu saja itu saja yang saya bisa sampaikan dan saya hanya minta kepada seluruh marga Mahuze, mari kita sama-sama. Jangan kami hanya satu dua orang datang, jangan juga datang hanya sebentar besok sudah tidak datang. Saya harap supaya mari kita bersatu. Itu saja sedikit yang saya perlu sampaikan sehingga saudara-saudara perlu tahu. Terima kasih dan selamat